Amb una aportació de gairebé 8 milions d'euros, fins al 2014 Telefònica s'ha convertit en el primer gran grup empresarial que s'incorpora a la Fundació Barcelona, capital mundial de la telefonia mòbil. El conveni l'han firmat el president de la Fundació i l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el president de Telefònica, César Alierta. Amb aquests diners es vol impulsar aquesta indústria i crear un clúster d'empreses basades en la mobilitat. La companyia també cedirà l'edifici de la plaça de Catalunya com a seu del Mobile World Center per presentar les novetats del sector a partir del pròxim congrés a finals de febrer de l'any que ve.